हेलो फ्रेंड्स अगर आप अपने मोबाइल में व्हाट्सअप चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं एक मज़ेदार टिप जिसके द्वारा अपने व्हाट्सअप को आसानी से कस्टमाइज कर सकते हैं और आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरह से टेक्निकल रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाते रहते हैं और आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा तो चलिए हम शुरू करते हैं शुरू करने से पहले सबसे आपको बताता हूँ पहले व्हाट्सअप आपको ओपन करनी है ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो साइड में राइट साइड में जो तीन डॉट है इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको न्यू ग्रुप पे क्लिक कीजिए न्यू ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करनी है यहाँ पे किसी भी एक कॉन्टैक्ट को आपको यहाँ ऐड करनी है किसी भी कॉन्टैक्ट जैसे सपोज एग्जांपल मैं इस कॉन्टैक्ट को मैं ऐड करता हूँ ऐड करने के बाद इस ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ बॉक्स ठीक है और यहाँ पे आप क्या करता हूँ यहाँ पे किसी भी कॉन्टैक्ट को यहाँ फ़ोटो आप लेना चाहेंगे तो फ़ोटो भी आप यहाँ कोई भी डाल सकते हैं उसके बाद आप मुझे क्या करनी है ओके करनी है ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा बॉक्स बन गया ठीक है ये बॉक्स बन गया है आप मुझे क्या करनी है इस बॉक्स पे क्लिक करनी है दो बार एक बार क्लिक करनी है क्लिक करने के बाद जो कॉन्टेक्ट मैंने ऐड किया है उस कॉन्टेक्ट को मुझे रिमूव कर देनी है ठीक है ये इस कॉन्टेक्ट को मैं रिमूव कर देनी है रिमूव करने के बाद इस बॉक्स में जो है सो सिर्फ आप हैं ठीक है आप देख सकते हैं इस बॉक्स में सिर्फ आप हैं आपके सिवा यहाँ पे कोई नहीं है अब क्या होगा कि आपका कोई भी अगर प्राइवेट अगर मैसेज अगर हो जैसे जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि इस पर ग्रुप में आता हूँ ग्रुप में आने के बाद ये मुझे मैसेज बहुत अच्छा लगा अब मुझे क्या करनी है इस पर क्लिक करनी है करने के बाद उसको मुझे फॉरवर्ड तो मुझे बॉक्स में कर देनी है ये क्या है ये क्या हो जाएगा आपका कोई भी मैसेज अगर हो गया या तो यूट्यूब से सपोज किया जाए कि आपने यूट्यूब पर जाइएगा और यूट्यूब पर जाने जैसे सपोज किया जाए कि ये वीडियो मुझे अच्छा लगा अब क्या करनी मुझे इस वीडियो पे करनी है करने के बाद व्हाट्सएप पे आने के बाद यहाँ पे ये अपने ग्रुप में ये लिंक को रख दीजिए अब जब भी कोई कभी आपको बाद में अगर इस वीडियो को देखना हो या तो इसको तो आप आसानी से इस पर क्लिक करके वीडियो को आसानी से आप देख सकते हैं तो इस तरह से आप आप कोई भी मैसेज को आपको स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं है बस आसानी से उसे जो मैसेज आपको अच्छा लगे उस पर आप प्रेस कीजिए प्रेस करने के बाद इस पर राइट जो जो राइट साइड में जो एरो बटन है उस पर जाकर के बाद अपने बॉक्स में ये मैसेज को भेज दीजिए तो इस तरह से आपका ये पर्सनल ड्राइव बन जाएगा ठीक है कभी आपका कोई भी मैसेज आपको मिस नहीं होगा कोई भी स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं है एक तरीका और भी है कि आप किसी भी मैसेज को यहाँ से क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे स्टार बना सकते हैं स्टार बना के ये आपका इंपॉर्टेंट पे पहुँच जाता है जब भी आपको स्टार मैसेज देखना होता है तो यहाँ से आप स्टार मैसेज देख सकते हैं कि हमको किसको किसको स्टार किए हैं लेकिन ये आपको ये जो ये जो बॉक्स है ये आपको बहुत अच्छा ये पर्सनल बॉक्स है आपका कोई भी आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप आसानी से कोई भी ग्रुप से उठाइए कॉपी कीजिए सपोज कीजिए जहाँ से ये ग्रुप में कुछ भी नहीं है जैसे एग्ज़ाम्पल की मैं बताता हूँ और भी दूसरा ग्रुप जैसे मैं इस पर आता हूँ आने के बाद मुझे ये अगर ये आप देखिए जैसे मैंने ये वॉइस मुझे कॉपी करनी है इस वॉइस को कॉपी करने के बाद यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करनी है करने के बाद मुझे इसको बॉक्स में रख देनी है तो ये क्या होगा कि आपका जितना भी आपका प्राइवेट या पर्सनल मैसेज होगा ये आपका एक बॉक्स में होगा ठीक है आपको इधर उधर स्टार बनाने की ज़रूरत नहीं है अब देखिए मेरा जितना भी मैसेज को मैंने फॉरवर्ड किया बस इस ग्रुप में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं देख सकता है तो दोस्तों आप बताइए मेरे वीडियो आपको कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो रिलेटेड कोई सवाल हो या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए यहाँ पर रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करें दोस्तों फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के पास थैंक यू